Shiringina armonim. Alloh shukr 18:42 Telegram kanalida premyera. DJ qalbimdagi jarohatli bugun qildi mani sal xushlikda uyg'ondim olding mana yana qas qasding bor edi mana sevganim uchunmi ayt bo'ldi qiynama qalbim charchadim ortingga qayt bezor bo'ldim sevgidan sevish azob edi azoblanganida ko'rdim yuzingda bor edi kulgu lekin azoblansang qalbim to'lardi ko'z yoshga nima gapir endi qani rostini ayt mana aldab turib yetdingmi maqsadga ket u tomon ketayotganda kulib qo'yarding yuzimga o'sha kulishlaring qara ketmadi xayoldan xayollari ekan ama cho'kilgan kema xatolari oqibati chekamiz uqubat jarli chetida ikkimiz xuddi begona insonlar asan o'zga bilan armonlar manga hamdard qalbimda to'ldi bugun seni sevgin ko'z yoshlari asal bo'lsa kulguda vaqting ham cho'g'otar ekan tark etding muhabbatni intilarding soxtalarga ammo oddiy bo'lsam ham sevgim edi senga pok har doim uyg'onardim yana yuragida sog'inch senga bo'lgan tuyg'ular mani sen tomon tortardi nima qilayotgancha qidirman bahona bahona eshitishga qolmadi madad sarsona bo'lgan o'tmishda muhabbat davo izlama faqat yolg'izlik azobini tushunib yetkinsan nafratni qanchalik qidirmagin mani topish xiyonat oqibati yuz ko'rmaslik muhabbat yaratgan o'zi agam yarashasan olasan agar baxting topmasang uni puldan qidirmagin yo bo'laman hayotingni topishing bo'lsin masala bu sevgidan qoldi ko'ngil qolmadi bir hafsala soxta mehribonlarni sevgisi ham bo'lar soxta ketganingdan keyin qadring bilinar rosta dardlari qog'ozda yonib bo'lsa bo'lsa hamki kul qal jarohati bitmas tuganmas bo'ladi tunda sevgi sahifasi ochildi ichi to'la qon qalbingda bo'lganimda bo'lardi sevgi ishon qalbingda bo'lish niyatim bugun aylandi kulga endi yig'lama sevgim dahshatli qop qora tunga achinma azroilga bu holatimdan yig'laysan jonimga qasd qilmayman baxtli yashashimni ko'r ko'zi ko'r muhabbatga balki bugun sanam zor baxtingni bersin alloh omad bo'lsin sanga yor to'ldi sabr ko'sa to'risi charchadim rostda har kun janjali lekin ildizi asossiz qalbimda yana ko'z yuragim qoldi mayus gullashga ulgurmadi yosh qalbim so'ndi bahorsiz yolg'iz qoldim jarlida yo'limni topolmadim pullik yo'g'ir yomg'ir yuradi yayov sevadi sani qaytib sen ham javobi yo'q nima etti bo'ldi sevgi biznesini ayyor u sani kechirmaydi bo'ldi sababi yo'q kuniga o'g'adi yomg'ir yuradi ayyor u sevadi sani qaytib kelsan ham javobi yo'q hamma etti bo'ldi sevgi biznesini ayyor u sani kechirmaydi bo'ldi sababi yo'q yordam berishga aqli ham yetmaydi hech kimmi chunki bu bokalni to'liq qilib ichganman nol kayfiyat lekin gradusim baland qara taqdir baribir ham unutmaganman sani sevgiling hozir o'zga qaraman sevolmadim o'zgan man sansiz qolganman o'zgarib esingda qolsin jonim labingdan o'pganim bu qaytar dunyoda qaytasanli baribir amnikrak boshingdagi tashvishingni azob hal qil bir bu sigar bermaydi sanga dam san siqil oldin sevgiday alamdan sana nechtasini aldiysan qanchasini so'q yanayo u seni kechirmaydi bo'ldi sababi yo'q kuniga o'g'adi yomg'ir yuradi yayo u sevadi seni qaytib kelsan ham javobi yo'q hamma aytib bo'ldi sevgi biznesin ekanayo u seni kechirmaydi bo'ldi sababi yo'q shiringina armonim Alloh shukr 18:42 Telegram kanalda premyera